міне мынаның бәрін сен эфирге шығар дұрыс па ә, айт мемлекет жоқ қайдағы мемлекет мыналар қайдағы мемлекетті айтып тұр міне біреу адам кім өзі мынаны қара мынау ерқанат па кім аты ассалаумағалейкум бауырым мыналарды көрдің бе міне біріншіден көрдің бе құр сөз анау қазақ айтады құр сөз боқ сөз дейді ашық алаң дейді мынау ашық алаң емес бұл жабық алаң мынау мемлекет бар дейді мемлекет жоқ қазір мыналар бірін бірін ұқпай тұр бірін бірін түсінбей тұр қайдағы мемлекет қазір бәрі жекеменшіктің қолында иә мынау мына міне біреулер мені естіп тұрса мыналар естіп тұрса бұлардан бірінші сұрау керек ей сенің мемлекетің бар ма деп мә мынаны оқы міне көрдің бе бұлар не айтып жатыр ананы қара міне әні. әне ананы қара ақтөбедегі шөпті дейді ана бір жерге тасу керек не айтып не қойып тұрғанын өздері білмейді қазір мен дауысын басып тастаймын бұлардың иә мысалы мысалы дей береді көрдің бе міне мыналар не айтып тұр сен оларға бірінші айт мемлекет бар ма екен қазір қазақстанда мемлекет деген жоқ ә, мынау жекеменшік деген бар қазір мемлекет егерде мемлекет дейтін болатын болса мына ашық алаңда мемлекет деп айтатын болатын болса ол мемлекеттің қолында бәрі болу керек вот сол кезде мемлекет болады ал енді бәрі жекешенің қолында болып тұрып қазір ешқандай мемлекетте емес э, ешқандай қазақстанда емес бәрі жекенің қолында мынаны қара тақырыпты көрдің ба міне тақырыпты ауыл аманатына дейді ауыл аманат дейді ей аманат атың қандай жаманат міне қандай жаманат мынау анау не ана ана ненің бәрін көрсетіп жатыр ана әні ана видеодан көрдің бе не көрсетіп жатыр бұлар қазір үйреніп алған мына эфир деген жақсы болды эфирге ана адамдар шақырып алады оның мынаның не жоқ болашағы жоқ әшейін жаңағы екі қолды екі жаққа сілтеп ә, жаңағы халықтың алдына шыққанға мәз мына ерқанатқа жақсы болды ә, бұл журналист осындай хабар э, бұған жақсы жаңа бәрін әкеп иә айтыстырып қоятын міне біздің мемлекет осындай міне көрдің бе ә, бұл мемлекет деген болу үшін мемлекеттің өзінің ел ел президенті болу керек а президенттің қолында түгел бәрі болу керек президент бәрін түгел өзі басқару керек мысалы отан отбасынан басталады дейді ғой иә үйде кім басқарады ә, үйде міне ақсақалың болмаса әкең болмаса ә, сен өзің басқарасың дұрыс па қызды қияға ұлды ұяға тәрбиелейсің оларды өсіресің оларды үйретесің оларға білім бересің ана біреуі айтып тұр біреуі мәз болып күліп тұр міне аманат аманат деген мына ауылға аманатты қосып қойыпты міне аха ауыл аманатына ауыл аманат дейді иә одан басқа ат құрып қалған мына ауыл шаруашылығын ә, жолға түсірейік мына ауылды көтерейік ауылдың бәрін әдемілейік деген жоқ бұларда міне бұлардікі сол бір стақан суды алдына қойып қойып жай құр әңгіме ғой бұлардікі міне күнде осылай ана күнде осы міне күнде осындай эфирге шығарып қояды құр бекер бұның ешқандай несі жоқ анау жаңа жаңалықтан көрсетіп жатыр қостанайды су басып қалды ақтөбені су басып қалды Э, ана шардараны су басып қалды э, бәрін су басып қалды сөйтіп қалды бүйтіп қалды ол енді сен атаңның басына сөйтіп айта бересің бе егер де бәрі жекеменшіктің қолында болса ол жекеменшік сатып алды сатып алғаннан кейін ол бітті ол қарай ма э, ол арықты тазалай ма тазаламайды көлді тазалай ма тазалалмайды ә, тазаламайды Э, мына павлодар облысында э, мына ертіс өзенінде кезінде анау мына біздің ә, павлодардан мына омбыға дейін ә, ракета жүретін иә халық соған мініп сол ракетаменен ә, неге баратын омбыға баратын ал енді қазір не болып жатыр қазір оның бәрі құмға толды Э, ракета емес мына қайықтың өзі қазір жорға жүреді қазір ол жерде а бұрын оның бәрін құмын тазалап отыратын құмды тазалап құмның бәрімен жаңағы ол құм пайдасы бар ол құмды мына үй салуға э, басқа зат салуға не қылатын жарататын ал қазір ол жекенің қолында бітті мынау айналайын ау анау қытайдан ағып келіп жатқан ә, мына ертіс өзенінің өзі анау өскеменнен бастап мына павлодардың аяғына дейін қазір бір қожайындар сатып алған иә бәрі бөліп бөліп алып алған ешқайсысы қазір мал жай алмайды ә, ол жерде шөп уже өсіп кеткен анау сатып алған адам ол жерде ештеңе істеп жатқан жоқ жаздың күні жаңағы біреулер демалатын болса сол жерге апарып жаңағы баяғы ақша төлеп кіресің сол жерде шомыласың сол жерде жуынасың одан кейін анау қайықтар апарады бір шомылатын жерге оның өзінде ақша төлейсің оның бәрі кезінде тегін болған міне мемлекеті бар адамда бәрі тегін болған ал мемлекет жоқ па ол қарапайым э, халықтың қалтасын қаққаны қаққан өйткені мына эфирде сөйлеп тұрғандардың белі қисая ма бұлар халқын ойлай ма бұлар ештеңе ойлап тұрған жоқ міне аманат деген жазудың өзі аманат мына адамның бәрі қандай жаманат дейді міне көрдің бе анау жинап алды төртеуін жинап қойды анау ер журналист оған жақсы күнделікті оның жұмысы ә, э, ерғанат сен мені естіп тұрсаң сен мына хабарыңды жауып таста өйткені бұл хабардың не жоқ мағынасы жоқ бұл хабарды мен күнде көрем, бірақ ешқандай мағына шығып жатқан жоқ айтасың айтасың сол жерде бұның бәрі қалады сен мына мәселені көр, көтер Ерғанат. сен көтеретін болсаң мына жекеменшікті сен мықты болсаң мықты журналист болсаң мына жекеменшікті тоқтат Э, бәрін мемлекетке қайырайық де анда жерде кісілер жинап алып сөйтіп айт сен мына жер сатуды қояйық де міне ереке иә сен мықты журналистсің бе сен керемет журналистсің бе сен халқыңның алдында оян сөйт сен мына мәселені көтер бірінші мәселе тіл тіл білмейсің бе сен депутат болма тіл білмейсің бе сен ауыл әкімі болма тіл білмейсің бе сен мұғалім болма тіл білмейсің бе сен ешқайда жуыма міне отыз отыз қанша жыл болды біздің егемендік алғанымызға отыздан асып бара жатыр иә ал енді сол отыз жылдың ішінде қазіргі жігіттер міне отыз үш отыз бесте қазіргі сол тоқсаныншы жылғы жігіттер міне ұл қыздар а соларға мына жол бермей отыр міне міне міне міне міне мына мұрнын қасып тұрған ақсақал уже қазір тып тыныш ана пенсияда отыратын кісі қазір а ол кісі міне экранда әлі мұрнын қасып тұр міне ауылға ә, міне көрдім анау біреу қа, шекесін қасып тұр біреу мұрнын шұқылап тұр ә, бірін бірін оқып та тұрған жоқ бірін бірін неғып та тұрған жоқ бұлар баяғы анау малаховтың ә, баяғы мына ресейдің ә, э, нелері сияқты анау депутаттардың бәрін жинап алып жириновскийді сөйлетеді ғой осы он бір ауылдағы аэс болатын азамат иә жириновский сөйлеп сөйлеп уже сөйлеп сөйлеп өліп қалды ол бейшара миллиард э, ал енді қазір жақсы жоба деп айтуға болады анау неше түрлі қазақстанға қарсы сөйлейтін журналистер көп ол жерде ол солар сияқты мыналар міне иә анау симонян дегендер бар ғой анау ресейдегі журналистер О, солар сияқты ғой мынау сол э, көрген көрген істейді көтін түрткен істейді дейді мына ұлы сөзде ұят жоқ қой міне мыналар сол дәп өзі әне ана жинап алды болды ә, вот солай ал енді ел болам десең етегіңді жина иә қазақта сондай дана сөз бар ә, ел болам десең егемендікті сақта ел болам десең көк туыңды сақта ел болам десең тіліңді сақта а ел болам десең мынау бірлікті сақтап жер сатуды тоқтату керек жекеменшікті тоқтату керек бәрін мемлекетке қайыру керек міне бауырым көрдің бе мына хабарларды міне баяғы кооператив кооператив жаңағы қазақтарды косякқа тығып да иә жаңағы қарызға ал не ал деп мына кредит ал деп ыыы ә, жаңағы қазақтың бәрін үндемей қазақты бәрін бейшара қылып қоюдың шарасы ғой мынау қып қызыл міне қып қызыл көрдің бе баяғы кооператив ә, қазақстанда кооператив деген сөз қайдан кепті қазақстанда ә, кооператив деген қайдан келді ол төрт өңірде төрт түрлі кооперативтің үлгілерін жасадық оның тиімділігін анықтадық сосын оның ә, несиеге қажеттілігін анықтадық оның қайтарымын анықтадық ей э, ә, сен кооператив емес сен бәрі мемлекетке қайырдағы сол мемлекеттен сұрашы сен әр ауылға әр ауданға әр қалаға е э, осы үш ақ нәрсеге бөлінеді иә қала аудан ауыл міне осы үш нәрсе үш нәрсе үш нәрсені сонда немене президент басқара алмай ма елбасы басқара алмайды иә а мынандай адамдар келіп эфирге келіп ана саусақтарын санап ә, мұрындарын қасып сөйтеді дағы әшейін ашық алаң деп жаңа ашық алаң деген не ол ашық алаң алаң ол футбол ойнайтын алаң ба Э, жоқ әлде асық ойнайтын алаң ба бұл қандай алаң бұл біз былай ғой мына хабар ә, ресей ойына келгенін істеп айтады істейді сөйлейді ойына келгенін айтады иә орыс журналистері орыс адамдары ә, енді мынау біздің ерекеңнің хабары ерекеңнің хабары бұда сол жанағы сол ә, симанян миманян деген анау малахов дегендердің хабарлары сияқты иә мынау не айтып тұр мынау қолының бәрін орап айналайын қазағым бірлік бар жерде тірлік бар дейді сен қазақты кредитқа тыға бермей қазақты қарызға тыға бермей кооператив демей оның бәрін ауыл деп ауыл әкімі басқарсын ауыл әкіміне ақша бөлінсін ауыл әкімі оны ауылдағы мал бағатын адамдарға бөлсін ол малдың бәрі сол әкімге қарау керек әкім жауап беру керек ә, ауыл әкімі район әкіміне район әкімі облыс әкіміне облыс әкімі елбасына міне осылай жұмыс істеу керек мынау бұлай былай тартсам арба сынады былай тартсам өгіз өледі дегеннің несіне келтірмеу керек анау шөлде қаптан анау кісі су ішіп әне, иә ол қойда бір жарым сағат хабар оңай дейсің бе қазір тоғыз жарымда бітеді тоғыз жарымда біткеннен кейін ана қазақтың ана Э, жат бауырым деген кино басталады онда жаңа күйеуінің арақ ішкенін көрсетеді ә, келіннің жаңағы басқа бір жігітпенен ә, құйтырқы істегенін көрсетеді сонда мына қазаққа сондай тәрбие керек пе ә, одан кейін ана ағасының жағасынан ала түседі ана інісі ағасы екеуі төбелеседі сонда ол қандай біздің балаларға тәрбие ол қандай тәрбие ә, мына жерде ауылға аманат дейді ана жерде жат бауыр дейді сонымен бәрі баяғы жартас сол жартас ал енді кино <coughs> ә, кино ана кемпірді өлтіретін болды ана екі бала иә ә, лида Каденова ханым сіз баяғы сол тамашада ойнай берсеңіз ғой нұр үстіне нұр болар еді киноға түспей қазір сіздер тамашаны жойып жібердіңіздер ә, тамашаны мазақ қылып жібердіңіздер иә біз қазақ бізде қазақ былай ғой міне егер сол жақсы бір нәрсе болса мысалы мына тамаша сияқты әдемі бір хабарлар болатын болса біз оны қазақ көп көреміз иә сөйтеміз да оны жауып тынамыз оны жоқ қылып тынамыз ал енді мынау сияқты ашық алаң жаңағы ә, басқа хабарлар басқа кинолар міне қазақстан жаулап алды қазір ә, анау шаншар театры бар еді мақтаған қыз тойда осырады дейді мына қазақтың мақалын көрдіңіздер ма міне қандай қандай керемет айтылған иә шаншарды мына тамашаны мақтадық мақтадық сол мақтағанның арты мынау болды не шаншар жоқ не тамаша жоқ мен бауыржан шоуды айтпай ақ қояйын ол бауыржан шоу деген бізде шоу деген сөз жоқ қазақта иә ол қазақтың сөзі емес ол шоу деген ол жаңағы шайқымазақ иә шайқы мазақтың хабары міне сол жаңа менің капитаным сол жаңағы біздің полицейлерді голубой қылып қояды анау алқаш қылып қояды қазақтардың бәрін кеңкелес қылып қояды о сондай әйтпесе тамаша деген қандай керемет еді кезінде хабар дұрыс па қандай тәрбие алушы едік әне оның бәрі жоқ тоқсын ағам жоқ уайс ағамыз жоқ құдай берген ағамыз жоқ бұның бәрін құдай ұрды марқұмдардың жатқан жері жайлы болсын міне қалғанымыздың бәрін жауып қой иә анау мың бір түн деген бар ә, мың бір түн деген қайдан шықты ә, біздің ұлттық арна деген жоқ қой ұлттық арна деген жоқ сол жаңағы мынау анау ә, латынша жазылған ә, қазақстан деген хабар соның ішіндегі мына біздің қарындасымыз анау ауылдастар деген ә, хабар бар сол ғана керемет өйткені ол қарындасымыз ауылды көрсетеді ауылда қандай э, тіршілік жасап жатыр жігіттер қыздар міне соны көрсетеді э, оны неге көрсетеді ондай хабарды өйткені әр ауылда ә, бір қыз бар жылқышы ол неге жылқышы өйткені қайдан болады түгел жердің бәрі сатылып алған әкесі мал баға алмайды әкесіне көмектесу керек жоғары білімі бар қыз мына жаңылыспасам сол осы қарағанды облысында ғой деймін иә үрімдей жап жап жас қыз жылқы бағады одан кейін талай жастарды көрсетеді ұлдарды көрсетеді өткенде бұрылды көрсетіп жатыр тоже әкесінің жаңағы жылқысын бағады екен ода да сол жоғары білімді бітіріп келген одан кейін анау таразда да бір тауық бағатын құс бағатын жігіттерді көрсетеді ол жігіттердің бәрі біздің қазақстаннан неге кетеді неге сондай жұмысқа барады өйткені біздің қазақстанда мемлекет деген жоқ иә міне кино басталды қазір міне ананы інісі мас ә, сондай кино анау әкесі алқаш болып сол далада домбыра тартып қазір ә, сол мына қазақты мазақ қылған кино ғой мынау жаңағы иә біз орыстың тәрбиесін қалай көрдік 70 жыл мына кино сол көрген тәрбиемізді көрсетіп жатыр міне не ағаны сыйламайды не әкені сыйламайды міне ана қыз сол байлыққа қызығып ақшаны бүйтіп неғып құмартып сонымен ес ауып әне қазір шешесі екеуі жылап еңіреп отыр міне ә, қулықпен ана шешесін айтады мен саған квартира әперемін дейді міне вот көрдің бе міне біздің қазақстанда осындай арзан кинолар вот ал жақсы онда бауырым қайырлы түн жақсы жатып жайлы тұр бақытты бол қайда жүрсең алланың нұры шабылсын саған ораза қабыл болсын